Ya, Buasa ya. Hidup penuh dengan masalah Penuh dengan pelbagai drama Terlalu banyak sangat final, Tiada yang betul hanya salah Hidup penuh dengan masalah Penuh dengan pelbagai drama Terlalu banyak sangat final, Tiada yang betul hanya salah I'm trusting you Tapi yang kau tipu Kata-kata macam gula Tapi rasa macam cukup Love is a mess, ain't got no bless No more colors, only black and white Just like the chess, yes But it's okay, tak perlu lagi nak fikir I ain't nobody punya babe Let's chill and have some lays Tired of your game, so I end up winning No more queen, but I'm still the king Now my phone always ringing Hidup penuh dengan masalah Penuh dengan pelbagai drama, Terlalu banyak sangat fitnah Tiada yang betul hanya salah Hidup penuh dengan masalah Penuh dengan pelbagai drama. Terlalu banyak sangat fitnah Tiada yang betul hanya salah One two my check Siapa dari kita sudah mula forget No time cari perfect Better repair diri okay now you get Jujur hilang diri dalam diri aku lost way Bibi tak kerja mu wanna call your name Now time kita dua rasa tak ada mana Tak ada mana now you got mm. Dari mula dah tahu Jiwa perminta tolong bantu Rota makin celaru Sekarang hidupku tak menentu Masih kelabu Sampai hari ini Tuhan je tahu Tuhan je tahu Pergi kan hilang tanpa berita Sekarang tinggal cerita Buat Hidup penuh dengan masalah Penuh dengan pelbagai drama Terlalu banyak sangat fitnah Tak ada yang betul hanya salah Hidup penuh dengan masalah Penuh dengan pelbagai drama Terlalu banyak sangat fitnah Tak ada yang betul hanya salah